कमर्शलाइज कर रहे हो जी ये आपका अच्छी जगह है मैं मैं स्टार्टेड होता था जिसको जनता में पहुंचना उनको इसे जोड़ना है यूनिवर्सिटी से तो एक इनमें माध्यम होगा कि जो लोग अपने सोचा पानी के ऊपर बहुत चर्चा है और आपसे भी एक बार चर्चा हुई थी बहुत बोल जो कन्वर्जेंस होना चाहिए उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और मुझे यही रहे हैं हिचक नहीं है कि अभी नहीं थी क्योंकि डॉक्टर मिला मैंने उसको हेल्प किया आपका जिसके सभा में सदस्य थे जो मंगला राय साहब की सोच है जो भी चंद्र साहब की जो सोच है वो सोच किसान तक कैसे पहुंचे वो जर्नी को तो तय करनी है वो रफ्तार को तो तय करनी है किसी को दिखाया कि किसी तो तो अगर आप एक कैनाल में रहेंगे तो आपको एक लाख रुपये की इनकम हो सकती है वहीं पर अगर आप बीस रुपये करेंगे तो बीस से तीस लाख रुपये की इनकम होगी ये बताना और उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करना उसमें हम लोग का व्यवस्था है और मुझे ये मानते हैं कि जहाँ मैं बैठता हूँ मुझे बहुत सारे फीडबैक आते हैं डबिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पॉसिबल है और ये बहुत जल्दी हो सकता है मेरे को तस्वीर में उन्होंने बताया कि एक्चुअली बहुत बड़ा अगर हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबको जोड़ रहे तो बिल्कुल हो जाएगा मैं दो बातें लेकिन अपनी बात बंद करूँगा आज यहाँ पे सरपंच बन किया है